wirst was abhören. Ich gebe dir aber sicherlich nichts. Ich habe es mir gerade besorgt. da, von dort habe ich es. Es ist zwar schimmlig, Klotz mich nicht an. hast du etwas nichts Besseres zu tun. so beobachtest du mich. Bin ich etwa schmutzig? Deswegen. Das ist nun Mode hier. Hast du nicht den Wodka gesehen? wenn du ihn gestohlen hast, den schlage ich zu Tode. Wo ist der Wodka? Wo ist der Wodka? Alte, du hast mal Schweine gehabt. der Fußer war verdammt teuer. Verdammt teuer. Du dachtest wohl, dass ich eine Scheiß trinke? <laughs> Das ist ein richtiger Wort. dir bewusst, was man für dieses Gesöff leisten muss. Weißt du das? Ein Scheißdreck, weißt du. Ihr geht einfach ins Geschäft und kauft es mit Geld. Auf der Straße läuft das nicht so So, was verdammt. verstehst. Hör mal. Hast du für mich eine Kippe? Äh, mindestens eine. Mir ist egal, welche Sorte. vergiss mir halt keine. Behalt dir durch die Schwuchtel. Gibst du mir etwa keine? Weil ich stinke. Denkst du, dass ich nie weitergehe? Gehen wir zu. Äh, was heißt der Scheißbus nochmal? Ja, genau. Bis da. I know. Welt ist herrlich, aber auch euer. Hast du 500 Forint für mich? Hey, sicherlich hast du sie. Äh, ich muss Zahnpasta kaufen. Musik? Hä? Und etwa nicht? Just because you're alive.